et te chercher à bouffer. Et tu as trop faim, t'es bloqué comme tous les confinés. Tu veux me porter si tu chantes, elle se met à t'insulter.